О, еще и Росгвардия приехала, смотри-ка. Круто. Круто. На ровном, на ровном месте. Ничего себе. Ты почему хамишь здесь? Кому нахамил-то? Ты чему радуешься? А ты чему радуешься? <laughs> Чему радуешься? А ты чему радуешься? Попроще разговаривать. А еще чем проще, на колени не встать. Присутствует при осмотре. Я хотела уйти в помещение, а они нет нифига. Ну, а вы, а вы даете оценки? Здесь Конечно. матом прям обложили. Мне полная...